eh nasi orang tersesat orang ni Allah telah meletakkan bahawa ayat al-Quran kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin fa huwa minhum eh ataupun innallaha la yughayyiru biqaumin fa huwa min nafsi tidak ada orang yang mengubahkan nasib mereka diri sendiri ya.